Сегодня мы покажем вам, как выглядит система подавления диктофонов. Мы их установили для наших клиентов в нашей переговорной. Первое устройство установлено в потолке, над столом переговоров. Второе устройство расположено рядом со столом переговоров и выполнено в виде акустических колонок. Третье устройство установлено под столом. Данный комплекс оборудования позволяет максимально эффективно и бесшумно подавлять диктофоны, которые могли принести с собой на переговоры.